我的理想。 Happy Birthday, lieber Linus. Happy Birthday to you. So, jetzt kommt. Oh nein! Es ist einfach zu windig hier. So windig. Don't worry, don't worry. Thank you.